аялал жуулчдын жил болгосон учраас энэ дээр онцгой анхаарж байгаа. Аялал жуулчдын тоог нэмэх гэж мэрэж байгаа ийм цаг үе. А ерөнхийдөө бол одоо манайх хөдөөж хоорны хувьд бол аялал жуулч маш чухлаа. Магсун бүтээгдэхүүнээ гачаа гаргахад бол эрүүл мэндийн хориоцоор маш хүндрэлтэй байдаг. Тийм учраас бид нэр гадагшаа гаргахад байгаа хүндрэлээ хөнгөвчлэе гэх юм бол гадны жуулчныг энд авцраас хоолж унтлах асуудал хамгийн чухал сая жуулчин 3 сая жуулчин ихэд бол манай махыг бол сайхан идчихэд сайхан экспорт хичээл явна шүү дээ. Тэр Монгол дотроо экспорт хийх боломж бол аялал жуулчлал учраас энийг бид нар нэлээд анхаарах ёстой. Зүгээр харин би энэ э, засгийн газар орсон хуулийн маань агуулга одоо юу болч вэ гэдэг дээр бас санаа зовоод байна л да. 90 хэдэн санал хураалт болчоор ч одоо нөгөө шинжилсэн хариулга маань одоо юу болч вэ? агавлага нь одоо тэгээд алдагдсан уу алдагдаагүй. Ер нь тэгтээ их хурлын хилээд байгаа зөв шүү. Мэдээж гişүүд одоо хууль санаачлагч нүн тэгтээ ингээ хуулийн төслийг бүр яг боловсруулад нэг үрс нь ягтлаад ингээд суун гэдэг амаргүй судалгаа шинжилгээ шаарддаг юм ажил шүү дээ. Судалгаатай байж хийх ёстой болохоос ч зүгээр л одоо тархиндаа орж ирснээр хуулийгээ суугаад иж болохгүй. Цаг хугацаа шаарддаг нь. Тэгээ энэ талаас одоо хэр болсныг би сайн мэдэхгүй байна. А ер нь аялал жуулчлал засгийн газар хийх ажил уу хийх ажил мөн. Гэхдээ эрх зүйн зохицуул шаардлагатай байхгүй юу? Тийм учраас л оруулж ирээд байгаа юм шүү дээ. Байгаль орчин аялал жуулчлал хоёр эсрэг тесрэг учраас тэн зохицуулт хэрэгтэй. Тэр чин бүрэнгийн яриад байгаа эрүүл мэнд гэдэг ихэд бас л одоо э, боломжийн бизнес мөн. Одоо жишээлбэл Оросод яаж гинөө? шүдээ манад харьцангуй хямд байгаа учраас маш их шүдний имлэгэр ирж үйлчлэл үзүүлж штт. Гэхдээ тэрийг эрх зүйн талаас нь зохицуулж өгөх ёстой байгаа юм гişүнэ. Даатгалын тогтолцоо байх уу, татварын тогтолцоо байх уу, тэр имлэгүүдийг яаж дэмжих үү гэсэн юмнуудыг хийж өгөх ёстой байхгүй юу? Тэрнээс биш энэ засгийн газрын хийх ажил гээд хаях юм бол энд хууль орж ирээд хэрэг байхгүй. Бүгдийг нь хийж болно. Угаасаа засаг хийн штт. А тэгвэл эрх зүйн зохицуулт шаардлагатай учраас тэр аялал жуулчд оролцож байгаа этгээдүүдийг дэмжих, дэмжлэг нь эрх зүйн талаас зохицуулт шаардлагатай байгаа учраас л энэ хууль ч орж ирээд байгаа шүү. Тэр талаас нь бас анхаарахдаг. Гэтэл арай дэндүүл өөрчлөлт болсон байна. Энд ч одоо 30 хэдэн заалтад орж ирчээд 90 хэдэн санал хураагдана гэдэг бол бас л одоо ямар хууль болчоо гэдэг дээр бас эргэлзээ төрмөр болж эхэлж штэ. Тэгээ энэ дээр тэр э, одоо яралтай гормоор орсон гэдэг нь шалтгаан биш. Чанартай л багс. Яг л хуулж хувьзөө байхгүй юу? Тухайн бизнесийн байгууллагын тэнд оролцож байгаа этгээдүүдийн одоо хувь хүний бизнес үйл ажиллагаанд шууд нөлөөлж байгаа учраас хууль бол чамбаа маш сайн одоо сөрөг үр дагаваргүй гарах ёстой. Тэр талаасаа бол ажлын хэсэг нэлээд бодож анхаарч ажилласан байна, сайн байна. А гэхдээ одоо их хурлын ажлын хэсгийн э, тэр цаг зав гэдэг бол одоо бас хайрын Тэгээ бид нар энэ хуулийн төсөл дээр нэлээд анхааралтай хандахгүй болохгүй нэг тэр аялал жуулчлалын сангийн ягаад энэ хилцүүлгийн явцад болилцсон юм уу? Би бол ингэж бодож аялал жуулчлал байгаль орчин хоёр сөрөг нөлөөтэй. Тэр агуулгаараа ч гэсэн сан байх хэрэгтэй. За тэр ан амьтны асуудал. Одоо ингээд нүүрстэй нүүрсээсээ орлогоо бүрдүүлж байгаа, байгалийн байлгаас орлогоо бүрдүүлж байгаа үед заавар ховор амьтнаа алаа тусгаад ингээд их шаардлагатайгүй юу? Гэхдээ хэрвээ тэрийг одоо ингэж э, За асуурын гав гэх шиг асуултанд хариулна гэлээ. За даваасрын гишүүний саналыг бол дэмжиж байна. Ер нь бол миний яралтай гормоор орж ирлээгээд бид нар нин яралтай хилцээд байгаа юм бол бас биш ээ. Энэ өнгөрсөн жил орж ирсэн шүү дээ. Он гараад 1 сард орж өнгөрсөн жил 12 сард орж илүү. Тэгээ энэс хойш бид нар бас нэлээд олон тооны хилцүүлгүүд хийсэн. Аа бас 2 3 байгууллагууд нэмэлт судалгаанууд хийлгсэн байгаа. Аа тэгжиж бас энэ зарчим зөрүүтэй саналууд дээр ажилласан байгаа яг гол асуудал нь юу гэхээр энэ хууль өөрөө тэр салбарын э, төрийн захиргааны төв байгууллагын өргөн бариагүй. А хууль зүйн яамнаас өргөн бариад нэг яралтаг оройр ороод ирсэн болохоор яалчгүй одоо тэр э, салбарын төрийн захиргааны төв байгууллагын ажил хамт одоо ажлын дэдэсн оруулаад саналуудыг аваад бусад хуулиудад нийтж байгаа хэсэг нь хараад явахаас өөр арга байсангүй. Тэгээ олон зарчмын зүйтэй санал гарсан. Тэгээ энэ дөр бол бид нар санал болгон дээр нэлээд сайн нухацтай ярилцсан. А хэрвээ та ямар нэгэн зочин дүр төрх санал дээр санал байвал бас саналаа илэрхийлгээд бид нар бас хүлээн сонсоод явхад бол бэлэн байна. А сантай холбоотой асуудал яагаад асагдсан вэ гэхээр үндсэндээ нөгөө байхгүй байгаа орлуудаар сан байгуулна гэдээ ороод ирсэн байсан. Тэгэхээр нөгөө казиногийн хуулийг батлахдах хүлээх хэрэгтэй байна. Тэр чинь казиногийн орлогын төдөө, морин тойруулгын орлогын төдөө гэдээ ороод ирсэн байхгүй. Тэгээ казиногийн үлэнч батлагдаагүй, морин тойруулгын үлэнч батлагдаагүй ажлын хэсэг нь хизээ оруулж хизээ батлуулах нь бид нар мэдэхгүй байгаа учраас байхгүй хуулийн юм дээр үндэслээ бид нар сан байгуулах боломжгүй их усрын тодорхойгүй байна гэдэг. Угаасаа засгийн газрын тусгай зориудтай сан бол их усрын тодорхой байх хэрэгтэй байдаг. Үндсэндээ их усргүй сан байгаад байгаа байхгүй. Тийм учраас сангийн асуудлыг бол хойшлуулсан буюу энэ юунаас хассан байгаа. Баярлалаа. За эхлээд даваа сэрэн гүшүүн тодруулна. Тэр сангийн хувьд э, тэр орлогуудын гасч болох байхгүй юу? Харин аялал жуулчлаас орж байгаа орлогын жишээлбэл 1 хувийг байгаль орчинд гэдэг ч юм уу? Аль эсвэл тэр одоо агнаж байгаа ангийн орлогын тэдэн хувийг гэдэг ч юм уу? Бас болно шүү дээ. Яг гэвэл би хэрвээ тэр анги агнаж байгаа бол тэр анги одоо өсгөж үржүүлэхэд нь тэр байгаль орчны асуудалд нь тодорхой хувийн зарцуулах ёстой л гэж бодож байна. Тэгээ сан бол зайлшгүй байх ёстой. Харин орлого дээр нь бол та хэд ярьжгаад одоо дараагийн хилцүүлгийн явц жишээлбэл аялал жуулчдаас орсон орлогын тэдэ хөв гэж болно. Тэр ан агнарын орлогын хөв гэж болно. Өшөө бодоод бол орлого олдсон шүү дээ. Тэгээ тэр э, ялангуяа байгаль орчин ариун цэврийн тэр бохирын байгууламжийн асуудлын тэрийг шийдэж яахгүй болвол нэгдсэн зохицуулалтаа зохицуулж өгөхгүй болвол тэрийг шийдэх баг. Байгаль орчныг аялал жуулчин яваад өнгөрдөг баахан хогтоол үлдэж байгаа шүү дээ. За Цэдэн домын цэрм монцыг байнгаар өндөр хавлаа. За. За даваасан гишүүн тэр сангийн э, та холбоотой асуулт асууж байгаа. Бид нар бас байнгын орон дээр ярилцсан юм аа. Ярилцсан. Тэгээд ер нь энэ э, сан гэдэг юм бас одоо яагаад нэг хэтэрхий олдоод байна. Одоо энэ Бичнэ олон сан байна гэл манай зарим гişүүч шүүмжлээд байгаа шүү дээ. Энэ сан гэдэг дээр чинь хамгийн л одоо булгайтай болохгүй юмнууд чи яваад байгаа шүү дээ. Нард мөн харж ил байгаа. Тэг бид нар чи төсөвтэй. Тэгээд энэ төсвөө ингээд одоо даваас руу сайта сангийн яамны хүн одоо тэгэл төсөв санхүү бол одоо бүр маш сайн мэдчил ойлгодог юм гişүүн. Тэгэхээр зэрэг бид нар ингээд төсвөө юм олон сан болгоод ингээд энэ төсвийнхөө орлогыг ингээд талдалтай ишнэ гэж хуваа тавиад тэгээ бид нар энэ төсвийг ярилцах гэж байгаа гэдэг нь суух хэрэггүй л болно л доо. Тэгвэл бид нар бас эдийн засгийн байнгын орооноос нэг бодлох барь эдийн засгийн байнгын орооны гişүүчгүүлэл олонхон дэмжиж байлаа. За, даваасрын гişүүнийг минь автоблаа. Яг юу сан бүр байхгүй байх гэж бас болохгүй шүү дээ чинь байж л таарна. Тэгээ хэлж байгаа шалтгач нь бол үндэслэл биш л дээ. Тэрийг зөвл байлгах асуудал. Тэр хууль хүчний байгууллагууд нь тэр удирдлагууд нь зөв авч явах тухай асуудал шүү дээ. Тэгэл тэр жижиг зүүн дүүлдрийн сан мөн чин дампаараа үздэ. Нэг ёсондоо жижиг зүүн дүүлдрийн бие зэрэг шиг дэмжих ёстой, дэмжих ёстой шүү дээ. Би бол энэ байгаль орчинд бол энэ сөрөг нөлөөлөл үзүүлж байгааг нь бол энэ аялал жуулчлалын орлогоор нь буцааж шийдэх ёстой л гэж бодож шин. Энэ жуулчны дараа чинь дандаа хог новш үлдчихэж байгаа. Тэгээ ялангуяа тэр ариун цэврийн асуудал. Одоо манай хөвсгөл далаа дээр хамгийн хүндрэлтэй асуудал бол бохирын асуудал байгаа шин. Тэр энэ мөнгөөр нь буцааж хийхгүй болвол өөр одоо ямар орлогоор хийх вдэ төсвөөс тэр мөнгийг гаргаад хийгдэнэ гэж байх. Хувийн компаниуд нь хийж байгаа юм байхгүй. Тэрийн байгаль орчны асуудлыг шийдэх гэж л уг нь Урмын санд явах бай. За тэр тэн сууж байгаа учиртай гурван талаас ууй. Санал хураалт явуул. За санал хураалтын өмнө нэг мэдээлэл байна. Улсын хурлын гишүүдэд онцгойлон анхааруулж хэлэх нэг зүйл байна. Улсын хурлын гишүүд хуралдаанд хэрхэн оролцож байгаа эрдэс хууль эцэслэн батлахад гишүүдийн өгсөн саналыг дэмжсэн дэмжээгүй хуралдаанд оролцсон эсэх эрч идэвхийн байдлаар нэрээр нь гаргаж мэдээлж явах. Энэ төрлийн мэдээллийг нээлттэй авч явах шаардлагыг төрийн бус байгууллага иргэдээс олон дамтуучтай улсын хурлын дарга дээр болон тамгын газрын нэр дээр ирүүлж байгаа. За энийг бол одоо бид судалж үзэхэд хууль зүйн хувьд бол энэ хаалттай мэдээлэл учраас нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн дагуу нээлттэй олон нийтэд мэдээлж авах мэдээлэл хамаарч байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн 2 дугаар бүлгийн 16 дугаар зүйлээ 17 дугаар хэсэгт Монгол улсын иргэн нь төр түүний байгууллагаас хууль ёсоор тусгайлаа хамгаалуулах нууц тамаарахгүй асуудлаар мэдээлэл хайх хүлээн авах хэрэгтэй гэж заасан. Тэм учраас энэ мэдээллийг шаардах авах хэрэгтэй байна. За нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-гийн 7 дахь хэсэгт нийтийн мэдээллийг ашиглахад хууль зааснаас бусад тохиолдолд иргэний мэдээлэл авах эрх хэрэгчлөө хязгаарлах, төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа олон нийтэд ил тод нээлттэй байх, хүн хуулийн этгээд хуулиар хязгаарлалт тогтоогоогүй аливаа мэдээллийг саадгүй болж авах нөхцөлийг бүрдүүлэхийг заасаа. За юм учраас гишүүдийн хууль батлахад өгсөн саналийн мэдээлэл нь нууцд хамаарахгүй. Харин улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль түүнийг дагалдуулж гаргасан журмуудад журмын зарим заалтуудад бол хуралдааны тэмдэглэлийг албажуулах нийтлэх архив шилжүүлэх хугацаа гээд зарим нэг хүндрэлтэй асуудлууд байд юм байна. Энийг одоо улсын хурлын тамган газар зэгцлэхийж олон нийтэд ил тод болгохыг үүрэг даал оруулж байна. Дэгийн тухай хуулинд шаардлагатай бол одоо хуулинд өөрчлөлт оруулж болно. Жишээлбэл дэгийн тухай хуульд